Por mais difícil que seja, esse sentimento me faz avançar sem temer. Há tantas respostas que quero encontrar, mas não sei como começar. Por mais que me esforce, é tudo eu sigo lutando, dou tudo de mim. O vento me faz avançar. E mesmo que eu não mereça vencer, vou seguir. Encontrar o meu lugar, bem além do céu, vou avançar, esperando que um dia eu possa. eu devo correr